tuohon ensimmäiseen tähtiin Kato, mä kävin säätämässä sitä tänä viikolla. Vein tota noin, niin ne avainkohtakasvit. Ja kuusivuotias, tää on vetänyt aika paljon. Metkun temppu, ilon aika. 10-vuotias ilon aika. Näitä kaksi tulojärjestystä ei ole vahvistettu, esittäytymässä on... Anteeksi, mutta millä perusteella nämä nimet on näillä hevosilla? Tämä on eka kerta, kun me ollaan tämmöisen... Niin perusteella, se on hevosten nimet vai? Niin. Se on mikä niiden hevosten nimeksi on annettu silloin, kun ne on syntynyt. Eli Never Mind Me. Onko sen nimi? Otetaan se. Mä osaan lukea niitä kertoimia ollenkaan. Kiitos. Kiitos. Yritetään nyt lukea tätä, että miten tässä niinku luetaan se, että mikä on näistä kerroin? Se kerroin näkyy se muuttuu sen mukaan, mitä ihmiset pelaa, niin se näkyy tuolla taululla tai tuolla Okei. Okay. Infine mi se juttumasta, että niin se on mun mielestä. ole mitään selvää. Torakles. Torakles! siitä kolmannen johdossa. No nousi justiinsa. Ohi meni. Meidän olisi pitänyt tässä kohtaa laittaa jo vitonen sisään. Mä oon tästä asti ollut. Ennen me, ennen me panna rahaa tähän peliin. Vielä jatkuu, ei tää vielä loppu ollut. Eikö tää loppu loppu? 2000, 2100 ei ollut täysin matka. No 2000, eikö tää on 1200 tää? Ei ne enää. Eikö? Ei, ei. Miks Se loppu on, no joo. Kaksi kierrosta. Siinä olisi oikeasti ollut hyvät massit. No olisi ollut. En tiedä mikä kerroin oli, mutta jos se nyt olisi laittanut vitosen, niin No sitä enemmän kuin kympin. Tätä jääpä voitti raveissa äsken, virtuaalisesti. <laughs> Näkymätön tuoli, virtuaalinen voitti. toivon, että sanoin, että tämä oli sellainen että ennenkin hänen Tämä suomalainen järjestelmä. Jos toiseksi sisällä havaroi myös Ja nyt 100 metriä matkaa maaliin. Kaksi Batista Duangade johtaa, mutta sitä lähestyy toista Iceberg. ekan kerran, kun me ollaan pelattu jotain tämmöstä, niin tässä lukee 11, se tarkoittaa, että se on niinku voittanut äsken. Mikä se oli 11? Joo. Iceberg. Niin Iceberg voitti, mutta oliko se veikannut se voittajaksi? Joo. Oh, mistä sä saat? No. Eka siis, se eka oli ihan tavallinen, että siinä oli voittajana toi tota 11 ja sitten toka oli toi kaksari, missä oli 7 ja 11 kanssa. Niin. Näin, näin siinä kävi. Kiitos joo, voitto pokardi. Tätä nyt enää tehdä. Siinähän se oli.